todos? Hoy vamos a hacer un video para saber qué pensamos nosotros los franceses de España. Bueno, voy a opinar yo y luego voy a preguntar a, la gente en la calle. Bueno, yo que he vivido en España como seis meses para estudiar en Alicante, eh, Me me encantó entonces de España la gente que es bastante calurosa. Bueno, depende porque hay muchos que son un poquito fríos, pero muchos también muy amables, eh, que les gusta la fiesta. Bueno, son más amables que en Francia, pero un poquito lejos de la gente latina en el sentido de que algunos sí son un poquito amargados, pero la mayoría de los españoles sí son muy amables, sobre todo los jóvenes, bueno, los viejos también depende. Y me encantó entonces la comida, la paella, las tapas, los montaditos, todo eso me encantó mucho. La playa, bueno, es que estuve en Alicante, eh, las españolas son bastante lindas, ah, bueno, los paisajes son súper hermosos visité Barcelona, muchas ciudades muy lindas, me encantó mucho. Pero bueno, entonces esa es mi opinión, que a mí me gustó mucho. Ahora vamos a preguntar a los franceses a ver qué piensan. D'accord. si vous situez aussi l'Espagne sur de l'Europe Bah quand même, elle est... là. voilà, oui. bien, la capital de españa très bien. Et des plats typiques d'Espagne Des tapas Tapas, ouais. Paella. paella, Et ça vous fait penser à quoi d'autre en général en Espagne C'est du taureau. Ah voilà, ouais. <laughs> Et ça vous fait penser à quoi d'autre après la bah, nourriture Le beau temps, c'est ce que vous avez dit aussi, je sais pas. Les taureaux, ouais, très bien. On va, on va les filmer là Oui, c'est pour faire une vidéo sur les Espagnols qui veulent savoir comment c'est les Français de leur pays en fait. Ah oui. Ah, ouais. C'est assez culturel comme vidéo. Euh, vous savez quelle langue ils parlent en, en Espagne bah, L'espagnol. Vous voulez dire quelques mots aux Espagnols Aucun mot Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, euh, mais c'est tu D'accord. J'aurais bien aimé, mais je ne sais pas parler. D'accord. Est-ce que vous pensez que les Espagnols en général c'est assez chaleureux Oui, oui, si. Si j'en connais quelques-uns, si, si. Puis la langue, elle est sympathique à parler aussi. Hein. elle est sympa J'aimerais bien, moi, savoir. Mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà, c'est comme ça, on parlera avec les mains. <laughs> non mais là-bas aussi, hein. il paraît que ça parle pas mal français donc aussi. Ah oui, à Barcelone. Oui, à Barcelone, oui. On en parlait justement avec ses amis à Barcelone. C'est une très, très, belle ville à visiter. Oui, c'est vraiment ah joli. il y a pas mal de choses à faire et je pense que l'année prochaine on ira. D'accord. Voilà. une question, dernière question euh, pour prendre votre temps. Est-ce que vous sauriez citer, vous sauriez citer des joueurs de football espagnols en ce moment, l'Espagne, le football, euh, ça... Euh, Maradona Non, non. Argentin. Euh, Par exemple Zidane. <laughs> Oh, l'entraîneur, je ne sais pas. Iniesta, ça ne vous dit pas quelque chose Savi Honnêtement, je ne regarde pas. Non, pas non, non, franchement, non. D'accord, bah, vous vous pouvez dire adios alors. Adios, au revoir et merci. Au revoir, merci. Bonjour, Je vais prendre une question POZ des questions sur l'Espagne. C'est le temps ou pas le deux minutes. Oui. D'accord, est-ce que vous me retrouver l'Espagne sur cette carte Donc là on a l'Europe. Oui. Là Ouais, très bien. Euh, ah, oui, aussi. D'accord. Euh, si je vous évoque l'Espagne, ça nous fait penser à quoi Vacances. D'accord. C'est la, langue qui est parlée en Espagne Espagnol. Ça veut dire quelques mots en espagnol pour les Espagnols euh, Très bien, ouais. Je Et est-ce que vous pouvez évoquer des danses espagnoles qui sont connues ou qu'est-ce que ça danse Salsa D'accord, très bien. Est-ce que vous pensez que les, Espagnols en général sont plutôt chaleureux, plutôt froids Oui, chaleureux. Les du sont très D'accord. Est-ce que vous pouvez évoquer un plat de la gastronomie espagnole La paella. La paella, ouais, très bien. Donc si vous devriez voyager en Espagne, vous serez plutôt content Bah oui, je... oui, pour la suite, euh, et football euh, espagnol, vous pouvez dire quelques noms des de joueurs connus d'Espagne Je regarde pas trop, le, football. Et la capitale, la dernière question de l'Espagne, c'est quoi Madrid. D'accord, bah je vous remercie beaucoup alors. De rien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça vous dit D'accord, c'est bah, pour une vidéo sur YouTube. En fait, c'est pour les Espagnols d'Espagne. Ils veulent savoir que pensent les Français de l'Espagne. Donc, si je vous dis Espagne, ça vous évoque quoi directement Les vacances. Les vacances Les vacances, le soleil, un peu voilà. D'accord, vous seriez situer l'Espagne sur cette carte du monde Bien sûr, c'est la côte du Portugal. Euh. Il y a un petit zoom ici. Oui, ah, il y a un petit zoom ici. Bah, l'Espagne est ici. Hein. Très bien. Ah. Donc, niveau gastronomie espagnole, vous seriez dire un petit plat ou deux petits plats là euh, c'est très. bon en tout cas. n'ai pas de nom précis. Ah, pas voilà, je sais très mal les noms, mais, euh, que c'est très bon. J'ai plusieurs fois en vacances là-bas. Et euh, c'est toujours très bon, ils sont toujours très convivial Covid de l'espagnol Ah, vous êtes souvent en Espagne J'étais ben, deux, deux fois quand j'étais plus jeune. À quelle ville vous êtes allé à peu près vers Madrid, etc. et autres. Ah, vous connaissez la capitale ouais. aussi. Ah, euh, donc, euh, non, c'est toujours sympa là-bas, on y mange très bien, c'est toujours très sympa. Et surtout très bon. Et niveau football, football, vous pourriez dire quelques mots sur euh, l'Espagne Vous savez quelques joueurs de football connus d'Espagne en Italie. Ah. <laughs> Désolé. D'accord, une dernière question. Est-ce que vous savez parler espagnol Non, du tout. Vous pouvez pas dire un petit mot en espagnol C'est espagnol. espagnol Désolé. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup vous Merci.